So, yung tagaanta ni, ano yung ngalan na? Lorita. Lorita, kapayas kag tubig. Pertigate ka buot kay ng Lorita. So, yatag na siya ang grocery. No, gamay yung grocery para siya. Para sa lang, may kape, may nito. Kailan na edad mo lang? 28. 28. Kailan na batang? Dua. Kailan ako mga batang, galan ta. yun to Ayun to. Ayun to na. Na? May gamitan mo sa gamay lang pagkaon ng. Sa kanon lang pala nang. Wala ko man kang naga tigang pa lang ko. Tigang pa lang ako. Hindi ka mahalin. Ito sa ano, Luilo. Iloilo? Hmm. Nag-ano ka mo? Naglakat na ka mo? Ting balayupod ko sa ngamon nga ano? Ang uh, migo. Ay, nag-ano ka mo? Kamo ni tsura niyo. Oh. Nag, ano gani? Kami pigipabayaan kami di sa istansya. Ah. Obra? Obra oh, tani. Ay, obra wala tani. man pag ano, huging bayaan niya man kami. Nagpamanila man sa. Isang tubig lang tayo na ma. tubig lang. Katigaan ka pa ng haw? Oo, katigaan pa. Oo, din yung pamilya yan ang yan. Parang nagubra akong bana. Hmm? Ano? Ayun. Oh. Oo, may nilabanan. Dapat yan ang nilabanan. Yes. Pwede ka pa kaya isang kapayas mo nang? Hmm, kapayas Pwede ka lang. nga. Kayo unang isa kabilog lang. Paano lang karon? Samon sundan? Kapayas tayo na, mahal ako tayo na. Pwede ka pa kaya nang? Isa na lang. Then, To. Ay, gatig. Ang posibahan lang namin tayo binyagaw. Oh. Hmm? Kaya to, kasi. Na, ato. Kotong. Bakit ang pot ko na pala? Uwe, sungit lang. Ano yung alam nang? Ano, ano yung banwa nang? Ano nga banwa? Banwa. Saan siya na? Dako pa, iskuha na. Thank you na. Ayun mo na ito, Vigo. Oh. Ayun na tubig. Bakit yung gagawin mo? Ah, buhay, paano ka mo nakapuli? Ha? Paano ka mo makapuli? Hindi mapuli na malakat-lakat lang. Mapuli, pailaw-ilaw, malakat-lakat. Ibig sila oh, ka? Oo, tingkad ko lang Ano yun, eh, habal? Habal na, ano? habal? Oo, habal na na. Ato to sa may barangay namon, kadto lang mo ito mga yaw mo. Ang kapitan? Oo. Si Odi kapitan yun ang? Si Jean Alhar. <laughs> Ano na yun ang social experiment na natamon, kamer? Yung taga-anta ni... Ano yung ngalan na? Lorita. Lorita. Apayas kag tubig. Pertigate ka buot kay ng Lorita. So, yatag na siya ang grocery. No, gamay yung grocery para siya. Para siya lang, may kape, may... Pero na edad mo na? 28. 28? Sila na batang? Dua. Kala ko mga bataw, wala na tao kay... Taga-drink ka kita? Mm -hmm. Pero kung may tinigaan ka ng tigaan mo kami. Oo, <laughs> no, tanong eh. Dahil may sigaan ka. Wala man. Hindi ang mga bata mo yan. Ano to? Ang bata ba? Ano tawag sa mo? Dito sa may college sa... sa... Narami mo. Ano? Taga-dragid ka mo yan. Dabo salamat tayo. salamat na. Nagpangunam niya, nagpangunam. <laughs> Wow. Dami. Fresh na fresh pa rin. Ato, yakapaya sa... Sige. Meron. Taga direk ka dyan, ha? Ano kaya lugar na? Danbanwa. Danbanwa. Danban mo. Hay, hay, danay sa... Hay, aging tawag daan. Kani mamambalang sa gusto din katag naman. Ay, thank you, Gid. Eh, wala akong ko guys. Pick nga, ano ah, nga trip, trip. <laughs> Abi ako to. Grabe <laughs> ko lalo ko. Tingala ko man nga, ano nga, abi ko, totoo, nga tagaloy. Ito kami, babalaan kami. Ay, apate ka masaya mo ni Chora. Oo, eh, bakit yung butang? Nagpate ka ba? Huling Ah, nagpate mo sa itsura na ito. <laughs> Ikaw gano'n, wala ka masyadong bulit. mag kami kaduwa. So, ang tagal ko. Ah, amo gina, nga content na ah, pang kapoy kami sa kata isa ka tao nga mabulit mo sa amon. <laughs> Ay ka, huwag pa kami tubig, kag yung tagaan ka kapayas. Nawala ka nagdaduwa sa mga Kay mineral pa ang tubig. <laughs> Mineral. Ay ah, salamat kita.